mwaramutse reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze kuri yelo tivi and of course ngende wa muhungu wanyu ni jay mubera ntabwo ndi njyenyine rero ahangaha noneho ndi kumwe n'undi mugabo ni umusore mwagiye mumenya muri benshi navuga ko niwe muntu twakita ko ariwe kiriyeta wa wa love hano mu rwanda niwe wazanye sitire ya love hano mu rwanda muri sinema nyarwanda ndetse agenda akora n'utundi turi creative cinema work twinshi tugiye dutandukanye mwagiye mutubona twinshi turaza kuba tutugarukaho ariko kwanza reka mbanze mwereke uwo mugabo tunamusuhuze nawe yongere yibutsa abantu abantu babone ko turi kumwe n'ishyamamare hano ive amahoro amahoro jay umeze bite umeze neza cyane umeze gute umeze neza tukuguhe gitumo tugusanze igisenyi cyane <laughs> igisenyi nsigaye nibera kenshi mm. Mm. Mm. hanyuma se umurwa ko wawukwebye ukizira igisenyi igisenyi hari ibanga kira eh, igisenyi hari ubudasa udasabye ikivari kiba umugeri kigali <laughs> kigali natwe tugiye kuhashyira bici hari <laughs> igisenyi nkunda ukuntu hameze mu miterere yaho haba mm, ubuzima busa n'aho butandukanye n'ubw'i kigali mm. eh, ni ahantu rero maze imyaka itatu guhera muri bibiri na cumi n'umunani ubwo mm. naba naragarutse naba naravuye i kigali nza n'igisenyi ariko biragaragara ko gisenyi yakuguye neza fusheri n'ubundi kwa kwitunga kwawe bya kera umeze neza igisenyi eh, ndashimira imana um, urumva mu myaka itatu nyine aba ari egisperiyanse nini umuntu aba agira kuba wari umumenyereye kuba i kigali ari ukorera ibyo ukora ufite ekipe nini ufite abavandimwe mu muryango noneho ukaza ahandi hantu hashya uze kureba um, ubuzima uko bwaba bumeze cyangwa uko bwagenda Eh, ni egisperiyanse nziza mpamya ko bitagendekeye nabi ndashimira imana nta kibazo byagenze neza kabisa hmm. eh, nagize igitekerezo nijoro nkikubona yuvetu nkikubona hano igisenyi ah, ndavuga uyu mugabo ntabwo nagenda ntaganire n'uyu mugabo ntabwo nagenda ntaganire n'uyu mugabo ikindi kandi hmm, navuga ko ngubu interiviyu yawe nayo irari ijoro <laughs> navuga reka ntegure kubera ko ufite ibintu byinshi wakoze ufite ibintu byinshi byansabaga kubanza kubisubiramo kugira ngo interiviyu nandika ikintu ku kindi kugira ngo hataza kugira akantu kanyisoba kuko navuga ko uh, rumwe mu bantu navuga ko bazamuye uruganda rwa sinema nyarwanda batangiye kuzana challenge bazanye impinduka mu ruganda rwa sinema nyarwanda uzana lavugagisi abantu abanyarwanda batari babimenyereye ngira ngo ninza kuvuga lavugagisi baraza kubyibuka kubera ko hari Eh, uraza kunyibutsa neza mu myaka eh, muri za bibiri na cumi na kane na cumi na kane na gatatu gutyo eh, rafurakisi zawe nizo zatangiraga mbere y'uko amakuru ya televiziyo y'u rwanda ajyamo ndabyibuka ibyo ngibyo umunyarwanda wese warebaga amakuru ya rba ibyo ngibyo arabizi ni ibintu rero navuga ko ari byo turi buze kujya duheraho byansabye kubanza nsubira mu mateka nijoro ndarijoro ndakukumbura ndavuga uyu mugabo ntabwo ndi buze kuganira nawe ntabanje kongera kugarura bya bindi byose ngo nze kuba mfite package ihagije abanyarwanda nze kubibutsa ibyo bihe oh, urakoze cyane uranabyibuka kabisa ndi kubyumva eh, ndabyibuka mm. hashize igihe rero hashize igihe tutarimo turakubona mu ruganda dusa nkaho twihishe hano i rubavu uhugiye mu bicyungu navuga ko nihugiyeho ngewe ku giti cyanjye kuko sinema nk'uko bivuze nayikoraga muri iyo myaka n'ubu ndayikora ariko ntabwo nakomeje kubikora ku rwego rumwe kuko uruganda rwa sinema rw'inaha iwacu jay urabizi ruragoye ntabwo ari uruganda ruba rworoshye ntabwo ari buri muntu wese wagira ubushobozi bwo kwemvesitisamo amafaranga kugira ngo abe yakora ibyo yifuza gukora mm. ariko n'ubundi nyuza mugakora video ko video zanjye bizi ntabwo zabaga ari nyinshi cyane n'ubundi akenshi zabaga ari video zo kwamamaza ibintu ibikorwa runaka bigiye kuba kwamamaza ibigo runaka mm. eh, nk'uko nguko ariko nka Frank waruhereyeho mm. eh, nka Frank waruhereyeho ni igikorwa njya nibuka nanjye nkumva kiranshimishije kuba nanjye nakwiyita nk'umwami wa Frank hano mu Rwanda cyangwa wazanye imikino ya Frank hano mu Rwanda mm. Eh, icyo genda byibuka muri bibiri na cumi na gatatu nifuzaga kuza mu ruganda rwa sinema nifuza kuza mu ruganda rwa sinema ariko nzanye impinduka nk'uko wabivugaga mfite ibintu bitandukanye n'ibyo abanyarwanda barebaga icyo gihe byansabye rero gukora poroje nubwo ari igoye uravuga izira biragoye kuzishutinga ubwo ushobora kujya gushutinga umuntu mugashwana kuko ntabwo uba wamubwiye kuri bumufilime ushobora kujya kugaragaza umuntu mu mashusho akakurega mu nkiko byari bigoye ariko yari risike ikomeye nagombaga gufata eh, ngira amahirwe ndabikora abanyarwanda barabikunda nk'uko bivugaga byacaga buri munsi mbere y'amakuru ikintu ushimira televiziyo rwanda cyane rba icyo gihe wari umwanya mwiza ni ukuvuga isekeri yacagaho saa moya na mirongo itanu n'itanu nibwo yajyagaho ikamara iminota itatu cyangwa ine ikarangiza rumva na mirongo itanu n'icyenda ahita ajyamo jingo y'amakuru amakuru ahita atangira so ni ibintu byabaye successful mu gihe gitoya bitewe n'ubufatanye na RBA nka televiziyo twakoranaga icyo gihe twanagumye gukorana ibikorwa bigiye bitandukanye na nyuma yaho hmm. isekere urugendo rwayo rwarurwa ariko abantu benshi barayikunze nk'uko ubimbaza niko n'abandi hmm. bajya bagera gutya bakavuga ati ariko se bya bintu uzongera kubikora ati ngayo buriya mm, kibazo wamugana abantu babakubaza se ive mm. ubu wenda utubwiye ko wari wihugiye aha ngaha mm. ese abafana bawe abantu bakunze biriya bintu wakoraga abantu bakuze mu ruganda rwa sinema kiriya gihe hari icyizere ubaha ko ibintu uzongera ukabikora uzakomeza ukabikora cyangwa kuba nanjye naje ahangaha wenda uyu munsi mm. tugiye kubona korabo nziza cyane ndimo ndakora amapuranka wazanye rafuragisi so tugiye kubona korabo nziza cyane ya ive na jeyi birashoboka cyane rwose tubihuje turebe ikintu twaha abanyarwanda ibyo bintu byaba ari byo mm. ikintu nabwira abanyarwanda n'abakunzi banjye muri rusange ni uko ubusinzi niba businzi ndacyagera abafanara ntabwo bahura imyaka igera muri itatu ine mvuye muri showbiz sinavuga kuyivamo kuko wenda nubwo twari kuba kuri puranke wenda bibiri na cumi na kane bibiri bibiri na cumi na kane nibwo puranke zajya ku mugaragaro kuri televiziyo rwanda urumva bibiri na cumi na kane nibwo igikombe cy'isi none cyari cyabereye muri Brazil nibyo bintu nshaka kugarukaho ziriya video zawe z'igikombe cy'isi wagiye ukora amapublicité y'igikombe cy'isi wagiye ukora video z'igikombe cy'uburayi za bibiri na cumi na gatandatu ah, wenda reka duhere muri Brazil ah. igikombe cy'isi ah. mm. Mm. niwe wakoze publicity y'igikombe cy'isi abantu barabyuka cyane kuri rba mm. mm. yari experience bwoko ki kiriya gihe nibwo wari urimo uraza kuko uzanye amalafcars abantu barimo bakubona mbere y'amakuru uba ugize gutyo babakubise akantu bakaraza akantu ka publicity y'igikombe cy'isi akantu kari kameze neza cyane ndakibuka cyane ni ukuvuga wavuga ko wahise uhesha ishema n'ubundi igikombe ntabwo yaba abera oh. ni ngombwa rwose kuko abantu b'abanyagikondo ndabizi iyo babonye ikintu kigarukamo umupira umupira twebwe igikondo tuwufata nk'ahandi gisenyi hano ni muri brezil by the way aha bahita muri brezil aha ngaha eh. ni ukuvuga navuye igikondo nzana noneho muri brezil ababona bakunda umupira nabo ni bagenzi banjye eh. ariko nka egisperiyanse yari hari kiriya gihe hari uburyo pibirisite zakorwaga nabonaga zakorwaga hano mu rwanda cyane mm. cyane ziriya n'umupira w'amaguru hari ibyo ndeba nyine nkaba wenda nta bufasha nabasha kubuha ariko nk'umupira w'amaguru navuga ati niba ndi umuntu ukora sinema kandi nkaba nkunda n'umupira w'amaguru nkumva ko ari njye waba uwa mbere mu gutera inkunga umupira w'amaguru So nazihinduye sitire y'uburyo pubulisite zakorwaga icyo gihe bibiri na cumi na kane abaciye agahe abantu benshi bari batari batari binjira muri ibyo bintu cyane yabaye publicite yabaye successful kuko yari televiziyo rwanda akenshi urabizi iyo ukora ikintu na televiziyo iri buze kubasha kukibrandinga televiziyo y'igihugu biba ari ikintu kiri buze kugera kure cyane noneho cyaba cyiza bikaba bikaba ibindi bindi yari aka experience keza ko gukora publicite y'igikombe cy'isi nk'umukunzi w'umupira w'amaguru yerekana iyo publicite nari nkoze bwa mbere mu rwanda icyo gihe ndabyibuka ariko guhera icyo gihe kugeza umwaka wa bibiri na cumi n'umunani nta mupira wabayemo hagati igikombe cy'isi n'igikombe cy'uburayi nta gihe ntigeze nkora publicité igikombe cy'isi cyangwa icy'uburayi byari byiza kubitangira ibyo birahita binjyana ku gikombe cy'uburayi rero yabaye mu bibiri na cumi na gatandatu ndayibuka uburyo byari bikozemo bisa nk'aho ku bantu bari kwibuka neza iriya video wenda turaza n'ibidukundira turaza no kuyinyuzaho ku mashusho kugira ngo twibutse abantu uburyo wabikozemo ndibuka icyo gihe ngira ngo ni Portugal yadutwaye kandi umufana wayo ukomeye cyane uburyo <laughs> byari bimeze kiriya gihe Portugal yasaga yari iri mu makipe navuga ko yagwiriranaga ntabwo yari ihagaze neza ibintu bivuga <laughs> abantu bose nta muntu wavugaga nta muntu wayihaga amahirwe wumvaga igomba kuvamo rugikubita nibyo rwose iriya videwo ntabwo nzi niba uburyo nayibonye ariko n'abandi bayibonye mhm. abantu baza kudufasha baza kuyibona baze kuyireba bitonda iriya videwo tamuneri yayo hariho wari wambaye jezi za porutigari hasi no hejuru iriya videwo uburyo wagiye uyikora hasi wari wambaye um, um, um, indi myenda wagiye uhinduraho hmm. wari wambaye wari wambaye ya ipantaro ya porutigari ntabwo nigeze nyihindura byo ahandi ukagenda uhindura imipira hejuru ungahindura imipira mm. ubwo ni uvuga portugal niyo yahuje hasi portugal niyo yonyine yari ihuje ah, uzi ko wabikurikiye bya bintu narabyitegereje mbona <laughs> icyo gihe portugal ihita itwara igikombe cy'uburayi cya bibiri na cumi na gatandatu bitumeze zifite na madrid n'umuntu watsinze yiteguye witwa ideri yari umurasita nawe mugenzi wawe <laughs> byari ibyishimo bihagije ibyo ntabwo nigeze mbikurikiye eh, eh. ariko ndashaka kukubaza ukora kiriya kintu se wari byari uburyo bw'ubufana cyangwa se ikipe ya porutigali niyo wahaga amahirwe mm. byari bimeze gute kuko bisa nkaho yari video iri uburyo buri porofetike umuntu ufite igikombe cya erodemisize kikirangira mm. porutigali igitwaye njye nibwo nicaye nanariza iriya video ndavuye mm. kubera iki uburyo bw'iyi videwo iyi yari ikoze gutya kuki uyu muhungu yari yambaye porutigali hasi hejuru porutigali yari iri mu makipe adahagaze neza rwose ikanagitwara wowe byakujemo gute de kuvuga ngo reka nkoreshe portugal nkeka ah. ko nawe wari ubizi ko idahagaze neza byo mbere na mbere ngewe ndi umufana wa Cristiano ronaldo ubwo icyo ni igisubizo gishobora kuvuga yuko niba nkunda Cristiano portugal yo kipe ngomba kuba ndi inyuma hmm. icyo gihe rero njya kuyikora ndabyibuka muri bibiri na cumi na gatandatu ari poroje isa nkaho igoye hmm. kuko hari byari mu gihe amasizoni mara atameze neza kuri shutingi kumwe mujya gushutinga izuba rikaba ryinshi cyangwa bikagenda gute nayikoreye muri serike siporutifu mbese iriya iri mu bwoko bw'amavidewo ya wani mani showu ni umuntu umwe ugaragara muri videwo kuko baro baro ya iramanuka hano ku mayesikariye eh, ikaza nkayifata nayishota nambaye tuvuge nk'umupira ikava muri portugal ijya muri esipanye ikava muri esipanye ijya ahandi hantu ariko ari umuntu uguma ari wa wundi ipantaro ya porutigali nk'uko wabivugaga cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko wenda porutigali ashobora gutwara igikombe kuko ngiye gukora ndumva nakoreshejemo nk'amajezi nk'atanu atandukanye nagiye muri shopu ngiye kwaka kubasaba inkunga kugira ngo banyambike nk'umuntu ugiye gukora pibulisite y'igikombe cy'uburayi nagura imyenda na porutigali nayiteguyemo n'andi makipe na esipanye n'ubufaransa n'ubutaliyani niba nibuka neza na korosiya ifingisi ribuka neza ariko ngewe ntyambara jezi urabizi ko akunda wipima ukwireba muri miruwari nyine uri guhinduranya imyenda nabonye jezi ya porutigali imbere <laughs> urabona bashobora gukora nk'ipantaro uzarebe kariya gacupa kari kari muri pantaro kari agacupa kameze neza mm. gatandukanye n'agacupa k'ubufaransa mm. n'agacupa mbese ukuntu agapantaro kari kameze kari agapantaro mbona keza mbona kari fitingi kwa biba kwanze icyo ngicyo cy'uko porutigali mbona nyine mu myenda bampaye isa nk'aho ingana na size yanjye E, nyihaye mahirwe ariko tugiye gushutinga umudayiregita wanjye witwa Alvin ari we ukunda ku kudayiregitinga amavidewo menshi mba nakoze um, ansaba yuko ndi bukoresha ipantaro imwe nkazajya mpindura hejuru kubera ko umwanya wari waducitse muri shooting biba ngombwa yuko rero nkoresha ipantaro imwe ya Portugal urumva hejuru ngenda mpindura ayo makipe yandi bisobanuye ko Portugal niyo kipe yahuje hasi no hejuru gira n'amahirwe iragitwara ni ukuvuga itariki icumi z'ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni itariki yashimishije ryari ijoro ryiza cyane ubwo portugal yatsindaga igatwara igikombe byarashimishije ku rwego rwo urumva ko n'amatariki wibuka koko ah, cyane eh, eh, wakomeje kugenda ugaruka kuri christiano ariko nanone biraza kunjyana ku mpano yawe y'umupira mm. impano yawe y'umupira eh, ive sitire yawe ukinamo ntabwo ari iya kirisitiyano ukina muri sitire ya ronaldinho ugakina muri sitire ya ba neymar muri iyi minsi eh. Eh, kuki utaba umufana wa ronaldinho cyangwa se ba neymar abanyabrezil mm. ukavuga ati ngewe ndi umufana wa kirisitiyano kandi mukina sitire zitandukanye ah, urakoze kumbaza icyo kibazo ngewe byo mu by'ukuri Ronaldinho niwe mukinnyi wanjye niwe mukinnyi wanjye umukinnyi wawe niwe mukinnyi wanjye ariko Ronaldinho ikintu abantu bagomba kumenya niwe mukinnyi wakinnye igihe gito yegeranyije n'abandi bakinnyi hmm. ni ukuvuga Ronaldinho ni umuntu wabaye umufana w'iniga muri Premier icyo gihe Cristiano byari bitacamo akiri kwishakisha muri Porto nawe hmm, eh, akiri umutoya kwa ariko mu gihe nari ndi muri primaire muri segonderi nakoreshaga sitire uriya mugabo witwa Ronaldinho abantu baraza kwibona wenda muri turiya video sitire dukozemo ni sitire babyita football tricks udukoryo mu kinyarwanda niwe muntu nabyigiyeho nubwo ntabimwigiyeho ngo mbikinishe umupira uriya mugabo ubundi nawe yaramamazaga cyane mu bantu bamamazaga mm. yaramamazaga cyane yabaye brand ambassador wa Nike igihe kirekire mm. ariko nubwo akinye igihe gito yari umuntu wamamazaga ibintu byinshi akabyamamaza akoresheje umupira w'amaguru akoresheje twa dukoryo yakoraga rero nanjye mbibonamo umuyoboro wo kuba natambutse ibitekerezo byanjye mbinyujije muri kariya kazeru mm. ariko k'akabaro ubwo bitekerezo binyuzamo aho ngaho nyuma kubera ko bimwe nabwiye ko umugabo Ronaldinho yakinnye igihe gitoya eh, nkaba ngewe nari nsanzwe ndi umufana wa manchester makerebe christian nibwo yaje kuza muri manchester nyuma anyereka ko ari umukinnyi mwiza nawe nshobora kumugira umukinnyi wawe rwose nawe mugira umukinnyi wanjye ngayo hmm. nguko ngayo nguko eh, reka bite binjyana muri bibiri na cumi n'umunani bibiri na hmm. cumi n'umunani ive wongeye kugaruka ukora publicité y'igikombe cy'isi cyabereye mu burusiya yego ahangaha ndaza kuhatinda kubera ko mfite ibibazo byinshi nshaka kukubaza ahangaha kuko nyuma y'iyi publicité haje kugaragara amafoto yawe uri kumwe na samuel tofisi urumva na radiyo ari hafi na samuel tofisi ah, eh, <laughs> wenda uratubwira niba wari uri muri Espagne cyangwa eh. se uratubwira uko byari bimeze ntabwo ntabwo ntabwo twigeze tugira amahirwe yo kumenya eh. inkomoko y'ayo mafoto byagaragaraga ko ari amafoto ah, ari ikintu abantu bashobora kwita Photoshop yari serifi wari wafashe uri kumwe na sandato yari serifi nari yifatiye tubanze duhere kuri la publicité igikombe cy'isi cya bibiri na cumi n'umunani cyabereye mu burusiya ubu uradufasha udukuye mu rwanda udutwaye mu burusiya cyane ni ukuvuga eh, bimwe uko mbona natangiye mbivuga iyo igikombe cy'isi cyegereje igikombe cy'isi iyo ngitegura nanjye biranyobera kugitegura kubera kugitegura mvuga ntabwo ari kirava zacyo navuga gutegura pibirisite yacyo mm. kubera kimara imyaka ine mm. kitari cyaba cyongera mm. kuba nyuma y'imyaka ine urumva imyaka ine rero iyo uri umuntu ukunda nk'ikintu ntabwo cyaza ngo kikurengane nta kintu wagikozeho igikombe cy'isi cyari cyabereye mu burusiya nagize igitekerezo cyo gukora videwo ivanze ivanzemo ama elema atandukanye umunyamakuru mm. niwe warayibonye harimo abakinnyi ba Usengimana Faustin eh, Mani Martin Tijara Kabendera Keniso Keniso nawe yari muri ya video ndabyibuka harimo harimo abastari benshi n'abasobanuzi b'amafilime bamwe na bamwe noneho ni video yanshimishije ko niyo video nembashe guhurizamo abantu nari nzi ko biza ko no kungora numva gufata iriya seti cya kibuga cy'iwacu imburabuturo mm. umva bari akavuyo k'abantu benshi barangiza ukazana ibyo byamamare byose ukabihuriza kuri kiriya kibuga mm. byari ibintu bitoroshye mm. abafana ba kabendera bari benshi aba faustin bari benshi aba marie bari benshi aba keni mm. bari benshi ariko seti igira amahirwe mbona igenze neza iba videwo ishimishije ngo nyuma yaho nibwo naje kugira amahirwe eh, yo guhura n'uwo mugabo witwa samuel eto twahuye yagiye mu ruzinduko muri kenya muri kenya wowe wari uri muri kenya mu biki nanjye nari ngiye muri ibyo ngibyo nabita n'uruzinduko oya ntabwo twari tugiye mu ruzinduko rumwe <laughs> eh. ahubwo wenda twahuriye eh, twahuriye ku kibuga cy'indege cyo muri kenya jomo kenyatta airport hmm. rero ngira amahirwe akomeye yo kubona umwanya wo kuganira nawe ni ukwifotoza ah, mbere yo kugira amahirwe akomeye yo kubona umwanya wo kuganira nawe no kwifotozanya eh. ntabwo Samuel tofisi ntabwo mwahuye mufitanye gahunda oya oh, ntabwo twari dufitanye ikindi afite ubwo gahunda nawe zari zimuzanye wa mugani nk'uko bitubwiye mm. twe twabanje kugira ngo wenda wageze muri esipanye ariko noneho <laughs> gerageza utunyuremo muri make wenda utumenere ibanga wete ngiye mm. Samuel office kugira ngo tubonane byonyine dufatire iya selfie mm. byagenze gutya byaciye muri izi nzira eh, je byari bigoye kubera yuko uretse na Eto mm. n'umukinnyi wo mu Rwanda ukomeye nayo kumubona ntabwo biba byoroshye rero ntabwo kubera ko ntari nabiteguye ntabwo nari nabiteguye ni cyari gitunguranye ni ukuvuga ngo eh, hari nka saa cyenda zishyira saa kumi za mu gitondo eh, abantu benshi bo mu kibuga cy'indege akenshi baba basinziriye muri ayo masaha ya saa kumi buri wese nta muntu witaye kuri gahunda z'undi hmm. noneho nicaye ndi kureba hayirayiti kuri sikirini banza ari maci ya totinam ari gucisha amahayirayiti twakunze bacisha ibintu bitandukanye arebye muri kona yo hirya mbona hari umugabo nyine umeze nk'ufite sekirite ubona yisumbuyeho bitandukanye n'ukuntu abana n'abandi bantu bagendaga ufite agaporotokoli katari kanini ariko ubona nyine kwihagazeho eto rero ntabwo namuyoberwa <laughs> uzi ko remeye ibitero umunyafurika ibitego cumi na bitandatu <laughs> ntabwo namuyoberwa ntabwo byashoboka nubwo yari ku ifoto uzayibona yambaye ibipira bibiri yambaye amarinete yambaye ingofero ariko naramumenye icyo rero kumwapurocinga byari ikintu gikomeye ariko niyo porotokole eh, nagize amahirwe mbese porotokole igorwa no kuba umusitari yahageze mu bantu bari babimenye mbere nanjye nari ndimo ariko hari umuntu uhagurutse agiye kwifotozanya nawe eto we arakomeza araza abasekirite basa nkaho batindanye n'uwo muntu navuganye nawe nk'iminota nk'itatu yampaye umwanya nibura nk'iminota nk'itatu ari amakuru utarimo gushaka <laughs> eh. y'urwo rugendo leta eh. eh, arakomeza araza yaje amufitanye gahunda ze yaje aza kuri wowe mm, yarakomeje ari kugenda ari gutambuka mm. mu bantu bicaye hariya ashobora kuba ari undi muntu wamumenye arahaguruka ariko n'uwo muntu uri kuri protokole aza ari we yegereye mbambonye rero furi tayimu zari mm. tariki cumi n'eshatu z'ukwa mbere nifuriza umwaka mushya urumva nibwo umwaka uba ukiri mushyashya Mm, biragora kubona ijambo bavuga n'umuntu bwa mbere mm, <laughs> first impression ibigoye mwifuriza eh, umwaka mushya noneho mubaza rero niba yaba agiye mu rwanda nicyo <laughs> cyatumye nk'umwanya arasa avuga ati ah uri umunyarwanda nakumvise eh, eh. ndavuga ati ndi umunyarwanda mm. ugiye mu biki turagana mubwira ko nabonye amahirwe yo kumwereka tumwe mu tubido twanjye twa tunageraga muri telefone ndavuga ati rwose nanjye burankura agapira biranshimishije guhura nawe umusaza nyine ni uko nk'uko byagenze byari ibintu bishimishije ku byanamuye nubwo nta poroje ngari nari nakora ku bijyanye n'umupira w'amaguru ntabwo mpamya ko ari izo nari nakora wenda uretse izo ngizo zo kuba eh, wa warifreshinga abantu babwira ati bino bintu byakozwe gutya byakozwe gutya ariko nagize inspiration yo kuba nyine naba focused kuri football kurusha ibindi bintu kurusha naho yaba prank ikaba ariko prank ya football naho yaba mm, movie ikaba movie ariko iri buze kuzamo football mm. byambere nk'ikimenyetso cy'uko ushobora gukora ibijyanye n'umupira w'amaguru ni ikintu cyanshimishije hmm. nk'uko nabikubwiye rero nkunda Ronaldinho uwo mugabo muhura nawe nagize icyizere cyo kuzahura na Ronaldinho kuko nawe ntabwo natekereza ko namubona nk'umumerebiteri w'umunyafurika eh. cyane cyane ko eto na Ronaldinho ari abantu bari close cyane cyane wa mugani hmm. ntabwo nanjye ngiye kukurema agatima nkubwire ngo na Ronaldinho mugiye guhura abamenya eh, ariko kuko wahuye na eto nuko byagenda mushobora guhura mm. eh, nyuma yaho waje hariya wenda biraza kudufasha eh, dusa nkaho tugufatiranye nta baro dufite kugira mm, ngo mm. ubanze wongere wibutse abanyarwanda wereke twa dukoryo twawe ujya ukora kuri baro baraza kureba twa ariko hari utuvidewo hari videwo wakoze live gutya mu kigali kuri televiziyo imwe live byari mu makuru byari mu makuru muri rero tv video wakoze live turaza kugerageza nayo tunyuzemo gatoya urimo wari wambaye umupira n'ishati ukuramo eh, eh, eh. baro uyifite gutyo ukuramo umupira n'indi ukora presentation y'amatora i think icyo gihe yes gufata risque mm-hmm. muri studio za televiziyo nk'iriya amakamera hafi aho ngaho amasikirini amapuriviyu n'ibiki amalayiti n'ibiki ugafata risike ukaza gukiniramo amadrogere muri ariya amatara yose muri ayo eh, eh, makamera n'ibiki ibikoresho biba bihenze eh, ikintu nk'icyo ngicyo ufata risike imeze gutyo wumva biri bugende bite wowe ntakubeshye iriya porezentasheni yari yari igoye kubera yuko ibintu biri kuba live noneho mu makuru Eh, iyo kaza iyo bitaza kugenda neza tubwira barigwa kari akantu kari kurebwa cyane kurusha kuba uko baro yavuye kuko iyo umuntu asebye nibwo ibintu bigenda neza kuri ku bandi bantu noneho byagenda neza bikaba byateje urundi ruhande nyine rwo kuba ibintu bitagenze neza bikaba bimeze gutya iriya barigwa rero ntabwo nari kubasha kubona ikintu isobanurira abanyarwanda nibyo nongeye kubabwira mpamya ko byari kuba bingoye kubibasobanurira mm. ariko nk'uko nabikubwiye nyine umupira w'amaguru nyine nabanye nawo cyane cyane biriya bya football tricks by'udukoryo mm. ni ibintu nabanye nabyo igihe kirekire nyine iyo nanjye nafashe uwo mwanzuro hongeye muri live muri televiziyo ubwo mba niyemeje ingaruka z'ibyavamo byose mm. practice iba yakozwe by the way umuntu akumva ko nibura byashoboka mm. Mm. Uh, wari uvuze ngo wari ugiye gukora perezantasiyo y'amatora mm. ariko ntago biri buhite binjyana kuri video y'amatora wakoze mm-hmm. ntabwo bihita binjyana kuri video y'amatora yakoze eh. ahubwo ndashaka tubanze duhere kuri bibiri na cumi na gatandatu mm. wakoze wakoze videwo ya hifoshi hifoshi campaign icyo gihe ndibuka his excellence paul kagame yagiye kuri radio na televiziyo asaba abanyarwanda kumutora kumushyigikira kugira ngo u rwanda ruze imbere imbere muri iyi mu gushyigikira gender baranse mm. mm. iriya videwo we kuyikora byaje gute igitekerezo cyo gukora videwo kuvuga ngo reka nkore videwo nanjye igitekerezo cyaje gute ni ukuvuga eh, bivuze neza perezida wacu paul kagame yari akeneye uruhare rwacu nk'abanyarwanda nk'uko abanyarwanda basanzwe babikora mu gufatanya bazamurana yari akeneye uruhare rwacu kugira ngo u rwanda rugire umwanya mwiza muri kampani ya ifoshi kuko bivuze rero amatangazo ari menshi icyo gihe bavuga bati mutore mutore niba ubyibuka iyo kampani yari ya UN Women isheja sandrine niwe yamamazaga kuri radiyo kisefemu uh, akora ikiganiro eh, ikiganiro mu kiganiro hagati yamamazagamo eh, un women eh, ibijyanye na hifushi rero sandrine muri icyo gihe hifushi ikiza ntabwo abanyarwanda twari tuzi ngo bivuze iki bino bintu nabikoramo inkuru gute kuko mbere y'uko nkora n'inkuru nk'iriya urabanza ukayigiraho igitekerezo urabanza ukanayinjiramo wowe ubwawe kwanza ukayimenya kuko ntabwo waha abantu ikintu nawe ubwawe udasobanukiwe nawe udasobanukiwe ubwo rero ndabyibuka eh, numvaga isheja sandrine eh, ari we usa n'ubisobanukiye kuturusha cyane nk'umuntu wabyamamazaga ndanamushimira cyane by the way eh, ku nama yampaye ku bisobanuro yampaye bya hifoshi hmm. byatumye mbasha kugira igitekerezo cy'uburyo nshobora gukora kontenti y'uko isi yakwigira ku mateka y'u rwanda rwanyuzemo mu bijyanye n'uburinganire bw'umugore n'umugabo iriya ni inkuru ubundi y'u rwanda nanjye nakinnye inkuru yo mu rwanda niba mubona ukuntu kariya kayisitari gakoze ni inkuru y'u rwanda rwa kera n'u rwanda rw'ubu ngubu aho mu rwanda rwa kera umugore yari yarakandamijwe mu rwanda rw'ubu ngubu akaba ashoboye bitewe na oporutuniti yahawe n'igihugu bitewe na gahunda igihugu cyacu zigenderaho mu bijyanye n'iterambere uh, ry'umwari ry'umugore muri rusange so yari poroje nayo yabaye nziza kandi icyashimisha ni uko twayikoresheje nayo urabizi yacaga kuri rba amaproje menshi nakoraga acaga kuri rba eh, u rwanda twabaye aba mbere twagiye ku rutonde rw'umwanya wa mbere igihe kirekire icyo kirekire yatumye u rwanda rumara igihe kitari gito rwose eh, ku mwanya wa mbere mu mm. bijyanye na kampeyini ya hifoshi ariko noneho ukora muri iriya videwo umuntu abirebye neza urabona umugore ukurura ihene yikoreye inkwi yahetse eh, umwana umwana nawe w'umukobwa yikoreye nawe eh, ibintu ah. umugabo umusaza arimo arasoma kayoga bityo gutyo arataha umugore uza kuzanamo akantu hagati gasa nk'akarinkinga u rwanda rwa kera n'urw'ubu baravuga mm. ngo shizebo mm, shizebo ari hagati videwo itangira handitseho ngo iyaze go muri voice over birumvikana bati mu myaka yashize eh, abanyarwanda benshi bari bafite mindset y'uko umugore ari umuntu udashoboye umugore nta kintu yakora ari uwo mu rugo eh, muri ubwo buryo nyuma rero mu rwanda rw'ubu kari akantu kashize able agatekerezo nahawe na ndori by the way ndori oya dore supermarket wa musaza wa musaza niyo muntu wambaye ako gatesi ndabyibuka iyi video nyikora ni video zose nkunda gukora yaba iz'umupira yaba izo zo kwamamaza ibintu runaka nkunda gusaba ibitekerezo abandi bantu bashobora kuba ah, hari icyo banyunguraho ku byo nabashije gutegura icyo gihe rero nagendaga mbaza buri muntu wese uburyo abyumva nyine twagaragaza mu rwanda rw'ubu ngubu mu bijyanye n'uburinganire bw'umugore n'umugabo uburyo umugore nawe afite ijambo se byakoreshwa gutwara akajambo niba umusaza avuga ati rwose atarashoboye pe hmm. nibaza ko videwo yagenze neza ni videwo nayo iyo nongeye ngasubiza amaso inyuma nkayireba nyuma y'imyaka ine cumi na gatandatu hmm. si ine buriya itanu ah, bibiri na cumi na gatandatu igiye itanu igiye kuba imyaka hmm. itanu mva bashize igihe ndakareba nkabona ko ari akavidewo gafite agaciro kazahoraho mu muco wacu nk'uw'abanyarwanda mbese uzakareba n'aho yaba atagira muri we atajya kubaha igitsina gore kagomba kamurefureshinga akamwibutsa ko ibyo bintu byahoze ariko bitagikenewe mu rwanda rw'ubu ngubu hmm. uwavuga ko ibyo bitagikenewe mu rwanda ntabwo yaba abeshye koko ariko noneho si no mu rwanda gusa no mu bindi bihugu byose kuko abagore nabo barashoboye yego umugore hmm. reka duhite twihuta rero binjyane bibiri na cumi n'umunani hmm. tuvuye muri bibiri na cumi na gatandatu hari bibiri na cumi n'umunani ubwo hajyaga kuba amatora bibiri na cumi na karindwi eh, ni bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi na karindwi ah. eh, bibiri na cumi na karindwi nibwo wakoze akavidewo k'amatora ka elekishoni ibiki ni bya referandumu eh. niba ndikibuka neza videwo y'amatora <laughs> yari videwo y'amatora hmm. videwo y'amatora nteka ko na karaga kagaragaye uri live mu kiganiro ngo mm. tubwiye ko ari ibyo wari ugiye kuvugaho eh, nibyo ngiye kuvugaho eh, mm. ugenda ubanza gukoresha baro twadukoze twawe twa baro mm. ariko ni ukubera yuko n'ubundi hari pibilisiti z'umupira nakoze gusa ntabwo wenda kiriya gihe niko kari gakene muri bibiri na cumi na karindwi abantu benshi bambazaga kuri kariya gatekerezo k'amatora kuko ni igitekerezo cyabaye successful hano mu rwanda kariya gatekerezo k'amatora navuga ko umuntu ashobora guhita yibaza ariko se uyu muhungu ibintu akora ni ibintu abantu baba bamwishyuye ngo akore pibisite zabyo ni ibitekerezo hmm. we agira akavuga agafata inisiyative akavuga ngo reka ibi bintu mbishyire mu bikorwa eh. biba byaje gute ah. wenda unadusobanurire kuri kariya kavidewo k'amatora hmm. igitekerezo cyari ikihe ni iki kintu washaka kugaragaza ni iyihe mpamvu yatumye ukora iriya videwo ah, urakoze igitekerezo cyaragaragara ko ari ukwamamaza ariko nk'uko nakubwiye ntabwo nkunda gukora amavidewo nyine menshi mu mwaka umwe nakora amavidewo mirongo itatu cyangwa biba bigoye kandi hari hari ubwoko bwa videwo mba nkeneye gukora numva nyine zisunika zimpatiriza zimpatira kuzikora kariya video k'amatora ni akantu sinzi uburyo abantu bagafashe ndabyibuka komenti zari nyinshi ni akantu katunguye abantu kubona nyine uburyo izina ry'umukuru w'igihugu ririmo ibikorwa yagiye akora nyine mu bihe bitandukanye naho kubyo uvuga ati wenda ni abantu baba bintumye ni amafaranga n'iki sinema iyo ifitiye umutima iyo uyikunda ushobora no kugira igitekerezo nawe ubwawe ukacyemvesitamo ukacyemvesitisamo amafaranga eh, nibuka iriya videwo njya kuyikora nayikoze natangiye kwitegura urubanza nko mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu wo muri bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa gatatu nari ndi mu gihugu cy'ubugande nari mu gihugu niho wayiteguriye eh, niho nayiteguriye ntabwo nayiteguriye mu bugande ariko nza kuyikora hano mu rwanda kuko ndabyibuka naje ndayishutinga nzongera ndasubira nasize video iri gutureninga mu rwanda nisubirira muri gahunda nari ndimo noneho ariko ikintu cyane kuyikora byari ibintu numvaga birangora gufata umwanzuro ngo ngiye gukora iyi video wari ngewe hari abampakazi batutwamamariza ibigo utwamamariza ibi utwamamariza ibi ariko nka ifoshi yari inisiyative niba videwo y'amatora y'inisiyative ikiba kigoranye ni ukugira inisiyative nyinshi zikomeje kwaka amafaranga byo biravuna ariko hari igihe biba ari ngombwa yuko icyo kintu cyakorwa ndabyibuka mm, muri bibiri na cumi na karindwi ako kavidewo sinzi n'abanyarwanda barakabonye hari akavidewo kari kari gusirikira mu gihugu cy'ubugande Eh, kavuga ngo fake election in rwanda can you imagine fake election in rwanda noneho ndakabona kari gakoze mu buryo usa nk'aho ari komedi ariko no mu gusetsa abantu batambutsa mu ubutumwa harya ubutumwa kandi buba bwiza cyangwa bukaba bubi noneho video ngewe nyirebye bari bakoresha ikintu kitwa masking mm, masking bayo bikoze nka atletisme ako ah, ah, kavido numva narakabonye eh, karazengurutse abantu bajyaga bakazenguruka abantu bari kwirukanka abakandida bari bafashe imitwe kumwe bajya ya mavidewo ku masitati bajya bafatanya nk'abatoza bakabashyiraho imitwe y'abandi bantu eh, bakabimasika bakagenda bongeraho umutwe bari bafasha abakandida babagira abantereti abakandida bari mu b'amatora amatora eh, mu rwanda noneho barirukanka ni kwirukanka rero ubwo imaje ya perezida nyine bari bayigize iya nyuma perezida wacu imaje ishusho rye bari barigize irya nyuma bagakora ku buryo abandi bantu nyine bisa nk'aho bamunyuzeho eh, bamucaho deni akomera nk'umuntu ukuye imbunda inyuma agenda arasa gutya anyiriza ino videwo ndabona ntazi igisobanuro cyayo ariko ivuga ko ari fake election in Rwanda njyewe noneho nagize igitekerezo cyo kuvuga mm, videwo se ndayireba eh, ndavuga videwo ubu ngubu kubera iki ikoze gutya kubera iki umuntu yatambutse ubutumwa bugaragaza nk'uku nguku usanga nyohereje umushuti wanjye umwe uri mu rwanda n'umwe kano kabido narakabonye abantu bakambwira ati narakabonye ok ndabyibuka kuko kugira n'igitekerezo nta gitekerezo n'ifite cyo gukora video y'amatora nagize iyo inisiyative kubera ako kavidewo nabwo kandi ntihamye muri ngewe ndavuga nti wenda nzagakora nze kwa kundi uba utari wemeza ikintu muri wowe kandi iyo wemeye ikintu nta nubwo uba uzi ngo uzakora iki wowe ngo uricara ukamera nk'uteguye uti yenda imbigenza gutya biraza kuvamo gutya eh, njye narabibusanyije rero niba muri ino videwo ukuntu ikorerwa mu mashuri mu ishuri mm. abari ah, bakoze iriya videwo ya mbere bagaragaza ko amatora yo mu rwanda ari fake election eh, kandi ubwo nyine bari bashyize muri jare y'imikino atletisme bari bayogize nka komedi eh, amatora yo bayagize imikino rero ngewe nakoze opoziti yabyo amatora yo mu rwanda nyagaragaza nk'ishuri abanyarwanda bicara bagatekereza ku muntu bagomba gutora bagakora sitade niyo niyo nicyo byari bisobanuye muri rusange uwo bashaka nk'iriya videwo rero nagize amahirwe biranshimisha nkoze videwo nkabona irakunzwe kuko hari igihe ukorana videwo abantu ntibanamenye ko wakoze videwo so byari egisipiriyanse nziza gukora videwo abanyarwanda bose bagakunda igitekerezo cyayo mm. byari ibintu nanjye ubwanjye byanshimishije Hmm. hanyuma igitekerezo cyo kuvuga ngo byagufasha igihe kingana iki gukora script iriya video mu buryo ufata izina ry'umukuru w'igihugu hmm. ukagenda buri nyuguti uyikuramo ijambo uyikuramo ijambo uyikuramo ijambo byagufasha igihe kingana iki gutegura eh, eh, ni eh, ukuvuga ngo hari ifite banabyita nk'imigemo itandatu izina rya perezida wacu nakoresha izina rya kagame ntabwo wumva nashobora no gukoresha paul ariko kagame niryo rizwi ni ukuvuga ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu niko bikurikirana gutya nk'iriya ka ibanza byari bigoye nyine nabazaga n'abantu ni ntabwo nababwiraga ikintu ushaka gukora nababwira ati shakira ijambo ribanzwa na ka risobanuye nk'ikintu bijyanye n'iki ngiki undi nka muhama made in rwanda ibyo ngibyo ariko byari bigoye hari ijambo watekereza ukavuga ati ariko rino ntabwo rivugitse ni uko gusa nshaka kubihuza atari ko ntabwo byumvikana oya byari bigoye rero ndumva byaramfashe nk'amezi iriya videwo yasohotse mu kwa gatanu eh, byamfashe nk'amezi ahubwo eh, abiri abiri abiri hafi atatu mu mpera z'ukwa gatanu ubwo karasaga n'akarangiye hmm. ariko nkakora mwayibonye iriya ka yo kwitangira igihugu hmm. kiriya nicyo gikorwa cya mbere perezida wa repubulika paul kagame yakoze eh. ubwo yitangiye igihugu ntabwo yari azi ko azarokoka cyangwa azakomeza kubaho kuko rwari urugamba eh, amaze kwitangira igihugu iriya a ikurikira ivuga amahoro n'umutekano ni ukuvuga umusaza aje mu gihugu asanga igihugu cyarangiritse amarorerwa hamaze kuba amahano akomeye cyane muri iki gihugu abantu nyine byafashe indi sura igihugu agiha amahoro n'umutekano byarumvikanaga nk'uko nguko kwitangira igihugu wamara kukitangira ukakigera amahoro n'umutekano wamara kugiha amahoro n'umutekano bumva eh, abanyarwanda bamaze kubona amahoro n'umutekano baba umwe ariyo genda baranse ga kuri genda baranse abanyarwanda na baranse nkavuga ati ntagiye umunyarwanda usigara inyuma bose arabaringaniza urumva eh, abanyarwanda bamaze kuba umwe ntawe mugenzi we nubwo buri munyarwanda wese aho yari ari muri uru rwanda yagize icyitwa agaciro umusaza baduhesheje agaciro mbese mu munyarwanda atangira kwiyumvamo bashyiraho n'ikigega cy'agaciro cyane urumva abanyarwanda bamaze kugira agaciro ikigega cy'agaciro nk'uko bivuga nacyo cyaragiyeho dutangira kwikorera ibyacu kumva n'ibigega byari byabonetse ariyo made in rwanda mm. ubwo rero ya nyuguti ya nyuma ya ehera ibintu byose umusaza ikijyanye na edikasiyo rwose yaravuze ati mu burezi mugende mumenye uko igihugu amateka yabayeho abantu bariga abantu bava mu bujiji hmm, ngira ngo nibwo haheze haza nine years basic education birazamuka hmm. bigera kuri 12 years na n'ubu ngubu nyine imbaraga nyinshi leta izishyira muri edikasiyo kandi ikabihoraho mbese kikaba ari ikintu kigomba gufatirwaho Ah, gahunda ihamye yo kuba buri munyarwanda wese agomba kuba umuhanga hmm, ngaho nguko rero iby'iyo videwo hanyuma ive turi kugenda tugana no ku musozo hmm. ariko mbere y'uko tugana ku musozo hmm. bibiri na makumyabiri na kabiri ah, nibwo igikombe cy'isi kizaba kizabera muri katari twitege iki noneho umwaka <laughs> eh. utaha ikijyanye na pibisite y'igikombe cy'isi ntabwo ndatangira kubitekerezaho cyane nubwo atari atari kera hmm. ariko iki gikombe njye nta gikombe cy'isi na kimwe nareba ariko nakifuza na kimwe najya kureba eh, najya kureba live njye n'imvugo ngiye kureba igikombe cy'isi hmm. ariko nahoze nifuza ko nanjye nzareba igikombe cy'isi n'ibiri muri bibiri na makumyabiri na kabiri n'ibyo muri katari uko muri katari ho nibura uko biri si nko mu burusiya ntabwo ari hafi <laughs> uko biri uturutse hano mu rwanda ujya muri katari ntabwo ari kure eh. rero imana impaye umugisha nanjye ngize ubushobozi bwanjye bwite nakwifuje kwatendinga igikombe cy'isi cyo muri katari kovide niba yararangiye abantu bakaba bajya kureba imikino ndibaza ko bizanshimisha naho pubulisite ubwibaze bwo rero pubulisite nayikorerayo pubulisite wayikorerayo wayikorerayo igikombe cyabaye se wayikorerayo kiri kuba kubera kwamamaza ntabwo ari ngombwa ngo ugikore mbere buri gikombe gishobora kumara ukwezi kiri kuba wenda tugaruke kuri kampani zizamamaza nka sikoro cyangwa iki iyo ari yo yose barayirwa ikaba idafite amafaranga yo kwamamaza kuva igikombe gitangiye kugeza kirangiye mm. wanawamamaza muri demifinari imikino ine hanyuma kiba kigikomeje wakwamamaza hasigaye imikino cumi n'itanu uba wabikoze nta kibazo mm. ni ukuvuga ushobora kugenda kiri kuba cyangwa se cyaba cyatangiye no muri cyumweru cya mbere cya kabiri ugakoreraho videwo ariko ukayikorera muri katari Mm. Eh, uri ku cyicaro ntamugane mm. reka twitegerere iyo videwo kandi tunakwifuriza amahirwe kugira ngo koko eh, ubwo buryo buzakunda imana izagufashe utujyane muri katari utujyane muri katari nanjye nzagenda ngutwaje ibikapu urakoze cyane uranyibuke mubyeyi nugera mu bwami bwawe mbere y'uko tugana ku musozo rero w'ikiganiro wagiye ukora videwo nyinshi z'amatora ukora za hifoshi ugenda ukora videwo z'ibikombe by'isi ibikombe by'i ujya ukora utuvidewo twinshi ubona ko uburyo buri creative butari bumenyerewe hano mu rwanda hari n'izo wakoraga akavuga iyi ni iy'abanyasouth africa eh, ndabyibuka ndabyibuka ah, u rwanda rwashoye amafaranga mu kwamamaza visit rwanda rubinyujije muri football nawe wagiye kuri football uyu munsi ikipe ya arsenal nubwo idahagaze neza ariko yambaye u rwanda ikintu gishimishije cyane eh, ikipe ya paris saint yo mu bufaransa yambaye Visit Rwanda mm. wowe nawe nk'umukunzi wa futuboro umukunzi w'umupira wajya ukora utuntu twinshi udukoryo ubona ibintu kandi bikagenda bikagirira abantu akamaro bikagira impakiti igaragara mm. ni iki kintu ugiye gukora noneho cyangwa se n'iki wigiyeho hariya kuba u rwanda rwarashoye amafaranga muri futuboro ushaka kwamamaza visiti rwanda wowe uh, nta kintu biguha nawe nk'umuntu uri kuriyativu nta kintu nta igitekerezo biguha kuba wumva hari ikintu waba ugiye gukora nawe ubinyujije mu mpano yawe mbere na mbere ndashimira leta y'u rwanda ndashimira leta y'u rwanda kuba yarahisemo kwamamaza u rwanda inyujije mu mupira w'amaguru kuko agapira kuriya tukareba ni akaziga ni isi yose iba ari isi rwose ni gorobe visiti rwanda ni umushinga umaze kuba mugari nishimira kuba u rwanda ubu dusigaye turi igihugu kigendwamo na buri wese icyamamare abayobozi bakomeye mu myaka ashize ntabwo ariko byari bimeze ndabyibuka tuvuge nigeriza mu rwanda bwa mbere cya gihe ba gatete bagikina umupira biriya bintu twajyaga tujya kureba bitwa abantu wankukano kumva badashobora gukandagira mu rwanda kuko wankukano yari umukinnyi ukomeye cyane mm. umva aramaze gutwara champions league wakinaga muri ajax yakizamuka ya kera akizamuka yakinnye muri za chelsea muri za arsenal yatwaye gold medal ya ya mm, jeux olympique muri mirongo icyenda na gatandatu nigeria itsinze brezil ibitego byinshi eh. urumva ukuntu ibintu byari bikomeye kuvuga ati umuntu utsinda brezil irimo ronaldo iki igitego cya nyuma ni kano wagitsinze gitanga igihembo eh. irimo ba ronaldo irimo ba rivaldo ronaldo niyo wari umwana ba kafu bari abasaza byari ibintu bigoye kuvuga yuko uwo muntu wakoze ayo mateka gutwara icyo gikombe yitwaye brezil yagera mu rwanda ariko byari nk'intangiriro kiriya gihe ndabyibuka byagiye bikora abanyarwanda ku maso eh, kanu baraza hashize iminsi mike gana na iraza twumvaga ari ibintu bigoye ba samuel kufuri bakinaga muri bayern ba samuel baraza ba drogoba baraza abahanzi baraza eh, unyuze mu mupira w'amaguru ni ikintu cyiza leta y'u rwanda yakoze kuko isi yose ubu ngubu u rwanda bamaze kurumenya bitandukanye n'uko bari baruzi nkange rero uyu mupira uburyo mukoreshamo rwose bihuririra n'ubukerarugendo cyane kuko nyine iyo ugiye gukina umupira ugomba kuva ahantu hamwe ukagera ahandi hantu ujya gutemberera ukajya kuwugatengera nk'ubu igisenyi mwaje ukoze egisperiyanse ukagenda ukajya gusura nk'ikibuga kimwe cy'ahangaha waba ukoze ubukerarugendo mu rundi ruhande kuko n'ibibuga nabyo ni ibintu byo gusurwa iyo wavuye hano ukajya kureba manshi kuri sitade impamvu wishyura ari amafaranga naho ikibuga bari kuba wakigezemo no kwicara gusa so hari byinshi ndi gutekereza gukora byanjye bizakomeza muri futuboro nzabamenyesha mu minsi iri buze mu gihe kiri buze ndabamenyesha ah, ibyo ndi gutekereza ku mupira w'amaguru ufite umushinga witwa joyini soka joyini soka ni umushinga uzaba ushishikariza abana b'abanyarwanda kujoyininga umupira w'amaguru kugira ngo ejo tuzagira abakinnyi beza mm. so izaba ari kontenti ya futuboro ngubu yayitangiye gukorwa iri gukorwa ni uko amashusho atari yajya hanze ariko amashusho arahari e, ni ukubanza kumenya imikoranire n'abo nzakorana nabo nimba nzabinyuza kuri televiziyo runaka nimba nzabigera gute ariko umushinga uwo mushinga mu myaka abanyarwanda bazawukunda kuko uzaba uri bezidi ku bukerarugendo kuva hano ugasura ukajya i musanze ukagera mu kinigi ukaba wahakorera ibiganiro by'umupira w'amaguru e, kandi wanatembereye urumva yuko byaba ari ibintu bikomeza kugaragaza ubukerarugendo n'igisobanuro cyabwo mm. ive reka tugushimire rero ariko nanone eh, ngira ngo n'ubutaha eh, nitugukenera uzatwitaba murakoze cyane Mm. reka ngushimire nawe wari ukomeje gukurikira yero tv njye na jay mubera ariko nanone ntabwo nasoza ntashimiye ekipe tekinike yose ya yero tv ibiri inyuma y'ibi biganiro umugabo bita erike hariya aba ahagaze neza cyane agufasha kugira ngo amajwi n'amashusho bikugereho bisa neza byose biyunguruye bikeye kandi nanone dushimire abantu baduhositinze ahangaha iyi hoteli mubona turimo yitwa tamara abandi bayize nka bontazi mm, ayo mazina yose ni ayaho abantu batwakiriye neza cyane rero baturyamisha neza batugaburira neza baranatunywesha ni ibintu byiza cyane reka nabo tubashimire nawe ufite uburyo ushaka wenda ukaba ufite umunaniro ukaba ufite se amasiterese ushaka ahantu waruhukira ahantu haguha amahoro ahantu hameze neza cyane ni hoteli yubatse neza neza ku kivu ku nkengero z'ikivu ikivu dore ngiki ngiki hano ngiki hano muri metero icumi ngiki aha ngaha amazi ndimo ndayumva cyane imara kubita ahubwo mm. hafi kuhita tugeraho mm. ahantu heza cyane hari amafu ukaryama neza ukarya neza ibintu biba ari byiza cyane ku mazi neza amazi uba uyareba amazi ngaya iyi karamu ubona mfite nayitera gutya nkahita mu kivu ahangaha ahangaha mutaza kugira ngo ni bimwe by'injuga by'iki <laughs> Yes reka tubashimire rero ikindi nanone ntabwo twasoza tudashimiye didi studio didi studio na dream day studio niyo ibiri inyuma y'ibi byose niyo iba yadufashije kugira ngo dukore uru rugendo shuri tugende tuzenguruka duhure n'abantu twari twarabuze duhure eh, tunexplore tumenye ngo ese utuduce bimeze gute na gute bazagenda badufasha n'ubundi mu zindi kontenti zacu dufite gahunda yo kuzenguruka u rwanda tukagenda tubereka uko abaturage biba byifashe tukagenda tuganira n'abaturage batandukanye mu turere twose tw'igihugu tukagenda tumenya ubuzima babayemo njye na DJ Mubera stay in touch right reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze kuri Yellow TV and of course nje ndi wa muhungu wanyu JJ mubera aho mba ngenda mbaganiriza mbagezaho ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye utuntu tw'ubwenge twungurana ubwenge tunaganira n'abantu baba bagiye batandukanye iki kiganiro rero mbere yuko tukinjiramo neza tukakijya in reka mbanze mbisegureho kugira ngo mbasobanurire iki kiganiro ntikize kubacanga nk'uko mwabibonye ikiganiro cyatangiriye hehe i rubavu mu majyaruguru cyane ho nari ndimo nganira n'umusore tuganira ku bintu bya futuboro tuganira agiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo amapibulisite igikombe cy'isi igikombe cy'uburayi n'ibindi bigiye bitandukanye umusore rero noneho ntabwo twagumye i rubavu gusa twaje n'i kigali twamuzanye muri didi studio tuza kugira ngo ibintu yatubwiriye i rubavu abitwerekere hano noneho i kigali kugira ngo tubashe kureba koko amanota ashobora kuduterera amanota mirongo itanu ku mutwe Eh, umusore reka rero tuganire nawe ubundi tubinjize mu kiganiro nyirizina ah, umuhungu umuhungu cyane ni karibu cyane ni karibu ni karibu ni karibu asansana hmm, bimeze bite bimeze bite ah, amahoro amahoro hmm. amahoro urugendo rwawe rumeze rute kuva rubavu ugera i mwinshi cyane <laughs> ariko urugendo rwagize neza wamugana bimeze bite umutingito iruka ry'ikirunga cya nyiragongo byifashe bite hariya ebana eh, abanyarubavu ntabwo borohewe nabo gusabirwa imitingito imeze nabi mu minsi ishize ibirunga byarukaga ariko imana ikomeza ibafashe mm. yesi ntabwo dushaka ko tuza kwinjira mu bintu byinshi cyane rero ngo tunihuta kugira ngo ducuguze uburyo umwete ikiganiro twatangiriye rubavu tugeze i kigali noneho hano ni muri didi studio tukwakiriye muri didi studio urabona ibintu biba bimeze neza cyane hari ibintu watubwiye ko rwose ngo agapira ukikabasha amanota mirongo itanu urayaduterera ku mutwe <laughs> <laughs> najyaga nyatera uba mbyibuka ariko nagerageza mm, nagerageza mm. reka noneho nanjye kugira ngo ducunguze uburyo umwete tunihutisha ikiganiro ah, hariya bampereza akabaro cyane nkagushyikirize hanyuma nawe eh, nkubire no muri furemu rwose utwereke ibyo ushoboye asante eh, abantu bakurikiranye